son a mesma cousa desde do punto de vista químico, xa que os tres son emulsións ou mesturas de líquidos ou sustancias que non son mesturables entre sí por sí mesmos, xa por diferenzas densidades, se sexa por diferenzas nas cargas ou por calquera outra eh, característica físico-química que impide que sexan solubles entre sí e, polo tanto, requiren da presenza dunha sustancia emulsente ou dun, dun emulsente que actúe como elemento de unión permitindo que ambas as dúas partes se poidan diluir unha na outra. Eh, se recordades o vídeo pasado, eh, fiades un pouco o que vos estou explicando, cando falábamos da, das mm, clases a punto de neve, da interfase do aire, as proteínas e a auga, eh, xa eh, estamos vendo como un adianto ou como un spoiler do que vos quero contar neste vídeo, pois o, o interface aire, proteína máis auga vería ser a mesma estructura ou a mesma estructura que a dunha emulsión, hai unha fase dispersa o aire que se dilúe nunha fase continua a auga das claras mediante a acción dunha sustancia emulxente que serían as, as proteínas da clara. E o mesmo ocorre no caso da manteiga, da maionesa ou do, ou do leite só que variamos pois, a, fase, a fase dispersa ou a fase continua ou a sustancia emulsente. E, de feito, é a sustancia emulsente a que, de algún xeito, nos vai a determinar que tipo de emulsión estamos a, a facer ou a observar. Mm, xeralmente, hai dos tipos de emulsións que veñen determinadas pola natureza mesma e pola forma que ten, de, que ten de comportarse esa sustancia eh, emulsente coa fase continua. Isto pódese clasificar ou categorizar mediante un índice numérico chamado índice VHL ou hidrofílico lipofílico que determina según os valores numéricos o tipo de sustancia emulsente e por ende o tipo de emulsión que dará lugar. Se ese valor de índice numérico eh, ou hidro, hidrofílico lipofílico é inferior a 7, a sustancia emulsente terá un carácter lipofílico, é dicir, será máis soluble ou diluiráse mellor nunha fase continua de carácter lipofílico, con máis contido de grasas, máis contido de lípidos. a emulsión resultante será a emulsión coñecida como de eh, auga en aceite. Mentras que un valor de índice BHL de 9 ou maior a 9 xa nos fala dunha sustancia emulsiente cun carácter máis hidrofílico, cocción entón é cada un dos alimentos, o leite, a manteiga e máis a maionesa. Pois ben, o leite é unha emulsión de tipo aceite en auga. O leite é un líquido con obtido da, da, da vaca que ten un montón de nutrientes eh, nos que abunda, sobre todo, maioritariamente, as, as graxas e as proteínas. As graxas son as responsables desa emulsión aceite en auga e as proteínas sobre todo un grupo delas eh, chamadas caseínas, as que actúan como sustancias emulxentes responsables de manter esa emulsión eh, aceite en agua que é o leite. No caso da manteiga, no caso da manteiga observamos que é unha emulsión, a pesar de ser un derivado lácteo, de auga en aceite. E a explicación de por que é unha emulsión de auga en aceite témola no proceso vedes, a, para elaborar a manteiga temos que retirar a toda do leite, que do mesmo xeito que o leite é unha emulsión de aceite ou graxa en auga, que abatemos, asitamos mecánicamente cun batedor de man ou con un utensilio ou un instrumento que empreguemos para obter a manteiga. En esa asitado mecánico, con esa situación, o que estamos a, a conseguir é que e viceversa. E é tanto menos curioso e interesante ver que o responsable de todo isto pois é un simple agitado mecánico da, da tona do leite para dar lugar á manteiga. A, aquí a sustancia emoxente máis empregada pois eh, son as distintas proteínas, son as distintas proteínas da, do leite e, e tamén poden aparecer pois, algún outro derivado graxo como os oleatos de sodio ou os oleatos potásicos. E no caso da manteiga, eh, estamos a falar dunha emulsión de tipo eh, aceite en auga, porque se non o coñecedes, se non decímolo aquí, cando preparamos unha maionesa, engadimos eh, un agua ou dous e aceite. se corta a maionesa, o que, o que está sucedendo, o está ocorrendo, é que a fase dispersa se separa por completo da interfase fase dispersa emulxente fase continua, se agrega entre sí, se sedimenta ou se coagula e non eh, permite que a sustancia emulxente poida volver a retornar esa interfase responsable que isto teña lugar, pois son varios factores, dende que así temos con moito a brusquedade, ata que engadamos de golpe todo o aceite unha vez que xa estamos batendo, ou que existe unha diferenza de temperaturas moi grande entre o ovo e, a, e, e o aceite que empreguemos, e isto, a vez, isto que vai provocar a vez na viscosidade da fase continua, que se pode medir según a lei física, a lei de Stokes, e, e se altere a diferenza de densidades, que digámoslo así, a, a, a sustancia emulsente non teña forza suficiente como para manter unida esa interfase. Pero, como toda na vida, hai solución, non só as matemáticas van a ter, van, van a ter solución, pois podemos retornar ao estado desa eh, maionesa cortada saborosa e, eh, e riquísima. E como podemos facer? Pois engadíndolle o ben fase a fase dispersa ou ben a fase continua. Dende a miña experiencia personal, aconsello sempre que engadades a fase continua, é dicir, que engadades un ovo ou dous, dependendo do, do volumen de aceite esa maionesa cortada. Tamén lle podedes engadir a fase, dis, a fase dispersa que sería o aceite, pero no meu caso pois sempre me eh, funcionou mellor a, o caso do, da fase continua. E ben, hasta aquí estaría o contido deste vídeo, pero quería tamén pois facermos como unha especie de bonus track ou, ou anexo tamén están presentes nas nosas neveiras, nos nosos congeladores, como son eh, ah, os xeados, a margarina ou, ou no caso de preparacións un pouco máis sofisticadas, a crema holandesa. Esta última é unha variante da maionesa eh, en estado quente, no? porque necesitamos mm, facela ao baño maría, e empregamos en vez de aceite vegetal eh, manteiga, pero a, ah, o principio é eh, cocción ven sendo a mesma que a dunha maionesa. No caso do xeado, eh, a curiosidade que me leva a presentarlo aquí é que é unha emulsión de graxa en auga, porque normalmente se fan pois, con leites, con graxas, e eh, cando facemos o xeado, pois batimos o xeado, introducimos o aire e hai como unha interfase de burbullas de aire a sustancia emulsiente que pois, soe ser tamén a, a lecitina, que soe ser tamén oleatos e a, os cristais de xeo e a propia, o propio líquido é como se eh, estuéramos falando unha emulsión multicapa, non? o multitask que está como a, a todas as que pode non? baixos átomos ou moléculas de hidróxeno, provocando unha alteración nos seus enlaces e a aparición das tan eh, temidas, das tan denostadas, das tan aborrecidas grasas trans que tanto dano nos fan á saúde cardiovascular eh, e que incluso, por incrível que pareza, eh, foi eh, merecedor esta, este proceso dun premio Nobel, porque cuidado, pero tamén porque a margarina ten un orixe histórico eh, un certo punto militar, xa que un dos descendentes de Napoleón, Napoleón III, demandou á sociedade científica un, que elaboraran unha nova técnica ou incluso que elaboraran un novo sustituto da manteiga pois para facela eh, moito máis eh, agradable ou, ou mellorala e facela incluso abaratala, facela máis, máis barata así puideran nutrirse mellor, alimentarse mellor, tanto a poboación como as tropas que loitaban por, ao longo de toda Europa. E eh, así apareceu a figura do, do pai da margarina actual, que é o científico eh, francés Hippolyte Mesh Mourier. Entón, deixo vos esta información, pois, porque cando vaiades nos supermercados ou nos mercados, eh, vayades en busca dunha manteiga ou vayades en busca dunha margarina, pois sepades eh, a relación que gardan entre sí, o orixen de cada unha, a proceso de elaboración e demais. Bueno, en fin, todas estas cousiñas que xa sabedes que me gusta contarvos nestes vídeos. E xa para rematar, eh, pois gustaríame, antes de despedir este vídeo, deixarvos con esa maravilla que supón esa cumbia eh, argentina de, de chocolate compartades, que o difundades, que lle vendes ao mate piollo se vos gustou, suscribidevos a canle se vos, se vos interesa, seguir coñecendo estas cousiñas da, da cociña e, e por suposto dade a campainha por basta saber cando será publicado un novo vídeo. Así que nada, grazas de novo a todos e vémonos no seguinte. De calogo!